Oggi Seba vi farà conoscere Roppongi Hills, un posto chicissimo dove potete mangiare velocemente con meno di 5 euro. Sì, vabbè, la verità è che Seba doveva andare a vedere It al cinema e non aveva tempo di mangiare al ristorante, perché era in ritardo come al solito, lo sappiamo. Siamo a Roppongi, siamo in uno dei quartieri più eleganti, pieno di stranieri qui in zona e siccome stiamo per andare a vedere Itman, cioè abbiamo poco tempo per mangiare e anche pochi soldi, abbiamo deciso di andare a mangiare a Tsukiya, che è uno dei posti più convenienti dove si può mangiare un po' tutte le cose possibili ed immaginabili della cucina giapponese facile. Adesso andiamo a vedere, speriamo che non sia tremendo. Io non lo mangio a Tsukiya da non so quanti anni, però è buono, cioè comunque piatti giapponesi, quindi la qualità sarà decente. C'è una piccola cucina, tutti sembrano depressi ma non lo sono E qua si può mandare un po' tutti questi domburi, no? A 7 euro, 6 euro Quindi vedete anche in un posto così se avete fame volete mandare qualcosa, qualcosa trovate dombori al lunare che vedete costano veramente questi costano un po' di più perché costano sui 10 euro però comunque per la qualità e la velocità e il posto non è tanto sinceramente poi se proprio avete pochissimi soldi ci sono anche delle cose che costano meno io non so veramente <laughs> poi qua se siete dei bambini pagate ancora meno vedete con 3 euro mangiate poi c'è il budino dell'Hokkaido non mi ispira per niente io ancora non riesco a decidere io comunque non, meglio se non mangio troppo perché se vado a vedere It e poi lo rimetto non è il caso di It too much <laughs> Pensavo fosse tonno, in realtà è carne. Questo non lo so se prendere. Il, il curry col natto, ma ho deciso di prendere la cosa più zucchia che c'è nel menù, che è questa. Maiale e cipolla. È eh, cipolla giapponese, non so come si chiama. Nighi. Nighi. Yeah. Guardate che meraviglia, proprio le cose più buone al mondo freddo, forse arriva il mio. E adesso qua si mette praticamente, vedete, si spacca l'uovo. Penso che molti italiani non piacerà sta cosa comunque. Poi da qui mettiamo questo uovo. E curetta benigno. Una volta che avete messo l'uovo lo dovete sbattere, lo scomponete diciamo Anche adesso mi appresto a mangiare il mio che è altrettanto divertente Allora abbiamo il tororo Mettiamo un po' di shoyu, salsa di soia aggiungiamo un po' di wasabi un pochino di wasabi, non serve troppo se non volete morire me ne è scappato un pochino di troppo mescoliamo il tutto con grazia ed eleganza grazia ed eleganza sono sempre due caratteristiche che contraddistinguono Sebastiano Serafini allora ah, una volta che avete girato il tororo lo mettete sopra il vostro salmone e fate sta bella schifezza poi potete mangiare praticamente questo dombori praticamente mettendo il, il tonno che lo mescolate con questo tororo e il wasabi e poi c'è anche un po' di alghe porchetta e poi c'è sotto il riso e mangiate tutte insieme Insomma ammetto che magari non è buonissimo Però in Giappone una volta che vi siete abituati al sapore e a questa texture che è un pochino viscida Vi assicuro che vi piacerà tantissimo Costa poco e si mangia bene Quindi vedete in Giappone anche se volete spendere poco e mangiare fuori ci si riesce comunque Ci sono questi ristoranti che se non avete voglia di cucinare potete farlo In Italia sarebbe già più difficile mangiare cose magari per poco prezzo ai ristoranti O magari ci sono però se ci sono non ne conosco di molto salutari Però no, da tanti anni non vivo in Italia quindi ditemelo se ne conoscete lasciatemelo nei commenti